Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir ScreenFlow 3.0.8 sur Mac sans rien payer. Donc euh, vous avez le lien dans la description. Vous avez un zip, donc vous le dézippez, vous montez l'image du DMG que vous allez avoir. Et là vous avez deux fichiers. Serial.txt, donc vous l'ouvrez, c'est la clé d'activation de, ScreenFlow, mais normalement elle est déjà activée. Donc euh, vous ouvrez après ScreenFlow, donc là il est activé, mais si chez vous il n'est pas activé, vous activez, vous l'activez avec la clé, la clé marchera forcément, c'est une qui a déjà été testée. Salut à la prochaine